No! God! No! has been delivered. Блядь. ऐसा देश प्रकाशु <laughs> что тебе нужно? У меня дома. Airdrop incoming. Я режу нахуй! Кручу-верчу, наебать хочу.